আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু আরবি প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট তৃতীয় আওসাফুল হাইওয়ান ওয়া ফাওয়াইদুহু হুকুকুল হাইওয়ান আলাইনা الابتداء الحيوان هو أحد فروع الأحياء وله أهمية عظمى في حياة الإنسان الآن سأذكر أوصاف الحيوان وفوائده وحقوقه علينا في التالي أوصاف الحيوان وفوائده الحيوانات تختلف في صفاتها عن بعضها البعض وفي طبيعة سلوكياتها في الغذاء والتكاثر والتناسل وتنظيم القطعان والجماعات ومن أهم الحيوانات وصفاتها ما يلي الأول الحيوان خلق سخر الله للعباد الثاني هو يعرف صاحبه ويطيعه ولا يخونه الثالث هو يخدم الإنسان وينصره بالتحمل الرابع يقدر الحيوان على التعلم بسهولة بالزكاة حاد الخامس هو حمولة الأثقال ومرضعة الأطفال حقوق الحيوان علينا الأول أن يرفق به الثاني أن لا يرهق الثالث أن يدعه ليستريح الرابع أن يدابيه إذا جرح الخامس أن لا يجع في ذلك فعلينا أن نرفق بالحيوان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الحيوانات أو وصمها أي القي في الوجه لعن الرسول من أزب حيوانا وبشر بالأجر لمن أحسن إليها وبشر بالأجر لمن أحسن إليه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المصلى وهي التمثيل بالحيوان بقطع أطرافه أي قطع الذنب والحدبة الاختتام يظهر الإسلام اهتماما آبرا بموضوع الرفق بالحيوان ونصوص اللسان الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال تتعلق بالحيوان نجدها في الحديث والسنة الشريفة ويبدي الإسلام اهتماما خاصا بقضية الرفق بالحيوان فعلينا أن نرفق به ونرعى حقوقه হ্যালো ভিউয়ার্স আবার দেখা হবে নতুন নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পেতে চ্যানেলটি uh, সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আমাদের সাথে থাকবেন আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ